ما ته وای زما په ریپ باندې ټول سر غوځي خوشحالي کې چې هغې ته زه ریپ به کوم په دې ریپ باندې د ټولو ریپ وغورځوم یا یا یا یا فني خان زما یار خو ډیر مزیدار دی د مور نازولی او ډیر هوښیار دی دشمنو سره دشمن یاران سره یار دی زما یار دی زما یار دی زما یار دی